стороны И почти все улицы вот эти орденоносцев, весенние. И на весенние есть, и на Грессовской есть. В общем, везде пострадавших много. В городе я видела, как лупили эту бедную Семеновку. Не дай бог. со всех сторон. Да. Люди, кто где в России, кто в Тамбове, кто да, куда. Уже мало кто вернется. Кто сюда. в Москве. Уже мало кто вернется. Вот У меня все. внук очутился в Москве с двумя детками. И детей теперь не видишь. когда приедет, неизвестно. И никто не будет деньги давать на эти восстановления. там давать. За что? Откуда они их возьмут? Вот такая сила разгромлено всего. Откуда они всем возьмут? Одному дай, другой будет выступать, что не дали. Да. Ну, там сказать, не кто родственники помогают. А так остальные сидят на мели. Что делать? Сидять выжидают. Кому церковь может помочь? У нас вон соседка так вроде церковь обещала окна немножко постеклить, шиферу бы удать. Ну, дадут, не дадут. На Артема он был, и я жил в седьмом доме по Олимпийской раньше. Вот и что девятого там и донизу дырки. Так и дырки торчат балкони побиті. Ну, да, хто там є, ніхто нічого. Дохлий номер. <coughs> Вони ще наб'ють. Ще будуть. Та он. кто знает, чем оно закончится. І Сіновато, и Іловайськ. Там тоже страшно, что творится. И, и в Донецке продолжение идет, в Луганске. Так что не ну, скоро она еще закончиться. Телевизор страшно включать. Да, украинский лучше не включати, а то страшно.